Merhaba arkadaşlar, Frekans'a hoş geldiniz. Şu anda e, Rode Smart Plus mikrofon var üzerimde. O mikrofonla ses kaydı almaktayım. Bugün ses kaydını sizlere dinleteceğim. Ses performansı hakkında bilgi edinmiş olacaksınız. Ufaktan denemeye başlayacağım ama başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. LG G5 var. Onun ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Elimde de bir tane monopod var. İlginç bir şey. Monopotu selfie çubuğuna çevirdim. Bir şeyler yaptım. Her neyse. Şu anda e, bir odanın içinde ses kaydı alıyorum. Ufak bir oda. Ses yankı yapabilir. Odadan bir şey düştü. Her neyse. <laughs> Aynı zamanda salondan sesler geliyor. E, televizyonun sesi birazcık açık. Hem üzerimdeki Rode SmartLav Plus mikrofondan sesi dinlemiş olacaksınız hem de bir e, akıllı telefonun e, mikrofonu ne kadar başarılı görmüş olacaksınız. Yeni nesil bir akıllı telefonun mikrofonu ne kadar başarılı onu görmüş olacaksınız. Denemeye başlamadan önce e, Rode SmartLav Plus'ın ortalama 250 TL gibi bir fiyata temin edildiğini söylemek istiyorum. Bu arada gölgem güzelmiş arkadan. <laughs> ortalama 250 TL'lik bir fiyata temin edilebiliyor. Kablo uzunluğu yaklaşık 1.2 metre olması lazım. Tam ölçmedim. Ee, biraz ince bir kablo yapısıyla geliyor. Yalnız mikrofonun en sevdiğim kısmı mandalın iyi bir şekilde tutunabilmesi. Aynı zamanda e, diğer yaka mikrofonları gibi mandal e, kolaylıkla aşağı inmiyor. Ee, tutun, tutu, tutunma açısından herhangi bir şekilde sıkıntısı yok. Bilirsiniz bazı mandallar gevşer ve aşağı inmeye başlar. Kullandıkça da aşınmaya başlar. Yaklaşık 2 aydır arkadaşım kullanıyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamamış. Aynı şekilde benim de almak istediğim mikrofonlardan bir tanesiydi ama zaten elimizde Rode Smartlav Plus var. Bir tane de almanın ne mantığı var dedim. Gittim sürpriz bir mikrofon aldım. Onu da deneyeceğim. Yalnız e, şu an Türkiye'de satın alabileceğiniz en kaliteli, en iyi ses kalitesine sahip e, yaka mikrofonlarından bir tanesi de Rode Smartlav Plus. Hem uygun fiyatlı hem de e, üstün performans yakalayabileceğiniz bir e, mikrofon. Şu an zaten üstünden kayıt alıyorum. Hem sizde bir fikir oluşmuş olacaktır. Ufaktan başlayalım. Ses deneme 1-2-3, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ses, ses, ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle sayarız işte. Şimdi e, mikrofonu çıkartacağım. LG G5'in kendi mikrofonundan e, aynı sesleri duyacaksınız. Şu anda mikrofonu çıkarttım. E, LG G5'in kendi üzerindeki mikrofonundan ses kaydı alıyor. Sesim nasıl acaba bilmiyorum. Aynı zamanda e, videoyu işlerken bakacağız sese. O frekans skalasını da size veririm. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ses, ses, ses, deneme 1, 2, 3, ses, ses. Böyle sayar gideriz işte. Acaba ses nasıl? Aynı zamanda televizyondan, içerideki televizyondan ses geliyor. Ufak bir odadayız, ses yankı yapıyor. Acaba e, ne kadar başarılılar? Birazcık da rüzgar çıksın diye dışarıya çıkabilirim ama dışarıda da bir kayıt yaparım açıkçası sizin için. Şimdi birazcık e, es veriyorum, susuyorum dip gürültü sesi bakımından e, bir akıllı cihazın mikrofonu ne kadar başarılı, Rode Smart'lar ne kadar başarılı onu göreceğiz. Bu kadar yeter. Şimdi takalım rodumuzu. Şu anda Rode Smartlav Lav Plus'ı taktık. Bu arada Rode Smart Lav'la Rode Smartlav Lav Plus'ı karıştırmayın. Rode Smartlav Plus iyileştirmelerle gelmiş bir mikrofon. Karıştırmamak lazım. Teknik özelliklere zaten videoda yer vereceğim. Ee, videonun altındaki linke tıklayarak da özelliklerini görebilirsiniz. Detayları da orada e, bulabilirsiniz. Şimdi yine Rode Smartlav Lab Plus'ı taktım. S vereceğim. Bakalım e, dip gürültü sesi nasıl? Bu kadar yeterli herhalde. Elimden geldiğince Rode Smart Plus'ı incelemeye çalıştım. Aynı zamanda akıllı telefonun mikrofonuyla karşılaştırdım. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.